It's a special Polish Yeah, you welcome. can do that. Kill him. А, ми в цьому відео хотіли просто с- показати вам людину, яка нас хостила останні півтори доби. І розумієш? What he said. Yeah. And uh, uh, say thanks to Tomek from Tichy, Poland, our friend who couch surfed with us in Kiev and who we visited now for this cool stop on our route. Yeah. So uh, we welcome you to Ukraine again anytime. And you are welcome also anytime. Thank you, man. Thanks. Go back to bed. Oh yeah. Ale prawdziwe. No, ale z panie mamy powodzenia, ponieważ czekamy chyba ile? 3 minuty? No, to fajnie. A mówię, wezmę was tam na wylotówkę, tam jest więcej, bo tak to się aha, aha. łączą tam wtedy Mikołów, Tychy Główna i Tychy ta. Tam możecie więcej Super, super. E, podróżujemy od Ukrainy do Szkocji. No, і фільмуємо відео. Це файно. nie ma problemu. Толік, тебе не видно за рюкзаками. <laughs> Jak pani ma na imię? Aleksandra, Aleksandra. Ja jestem Anton, a to Tolik. witam. <laughs> I gdzie pani podróżowała stopem? Ja, jak, jak, ja byłam młoda, nie? To tak <laughs> tego, bo to w harcerstwie byłam, nie? No i teraz nie jest taka stara. <laughs> O, 40 w tym roku. <laughs> Aha. jak biorę autostopowicza, to zawsze mu na sam koniec mówię. On dziękuję co, ja mówię, za to, jak będziesz kiedyś autem, to też będziesz stawał. Mm. No, także, także Dokładnie, dokładnie. No, to jest. Їдемо через ліс. Е. От ще тільки 8.59, а ми вже зловили машину з е, тихих і оця файна паня нас вивозить <laughs> за кобюр. І далі прямо на автостраду номер 1 яка йде ближче до Чехії. Стопника. На комфорт автостоперів? Так, в даному випадку. Ну, ще зараз тупо офігенно, я сижу під кущиком тіні, підсрачничку. А, З нами наші рюкзачки хрені, в яких все поховано і обережно стоять підчиненько. А, До речі, наші рюкзачки проспонсорували гаргану. Ну, то я собі купив минулого разу поїхав до Праги два роки тому. А цей нам на подорож подарував магазин київський комфорт автостопів залежить власне від самих автостоперів. Тобто, якщо ти хочеш, щоб тобі було комфортно, то буде комфортно. А якщо ні, то ну, вибачаю, що то якби чисто чисто твої проблеми. Якщо хочеш, щоб було комфортно, то сиди собі в готелі. А тут тільки хардкор класний. О. Треба записати водій. Отже, 10.26, ми їдемо майже до Б'єльсько-Б'явої. І в той час, як всі майже машини попередні були дуже тісні, треба було тримати рюкзаки на колінах. Ця машина тут претендує на звання самого просторого райду. Що дивіться, такий сидить собі, коротше, один. І ще і ще 8 місць вільних, так? <laughs> Ось, так що файно. Дивись, Толік, моємо реально, як там написано. Типу, з'їдаєш бутерброд з ковбаскою і тобі ще яблука дають. No. I банки No, on więc trzymaje, napisano jabłko gratis. Zaraz ja dojemy, dostanę sobie jabłko gratis. Może się podnik, to bym chleb. Dawaj. Wy wy jesteście z Ukrainy obydwoje, tak? Tak, z Kijowa. Z Kijowa, o cieniu. Kurwa, do Kijowa fajnie. to się chciałem przejechać zawsze. Ja słyszałem, że Kijów fajne miasto. Takie fajne, że jeżdżą po całym świecie. No. <laughs> fajne miasto? No, skąd jesteście? Jak się nazywacie? Jesteśmy tak. tutaj, z koleżanka z Jasienicy, Patrycja Walczyk? Czechowice, dziedzice Mateusz Aha. Podwoziliśmy was, tak, zgadza się. Dzięki, <laughs> Zapaliście stopę. Dziękujemy. proszę bardzo. Dziękujemy. Robert, wtedy dajcie? Mobilki, mobilki, mam dwóch autostopowiczów z Ukrainy, jadą gdzieś na Pragę, Ostrawę. Jak któryś ma miejsce, to zostawiam ich na BP. Przy granicy. 11.50, ми за 2 кілометри від польсько-чеського кордону їдемо з дистриб'ютором Pepsi. Ось ми вже на чешсько-польській польському кордоні. Дістали чешські гроші нам воді дав. Дві пляшки води. Каже, все одно пити захоче. Добре, що не пепсі дав. Та мало, може і пепсі було б непогано теж. <laughs> От. То зараз будемо їхати в Прагу, начебто все йде добре. Люди посміхаються, люди завжди бажають щастя, якоїсь удачі. І кохання. Кохання допомагають як можуть. То ну в Прагу. Мені подобається цей пілборд позаду тебе. Прикольний польсько-чеський кордон. Давай ще раз чеську. Я... Значить так, добрий день. Добрий день. Чи ви їдете до Брно? Голландці. Дай зараз поперекладаю трохи складаю. outside of Bruno, man. Off? Uh, what? Where, where you wanna go? Ah, you want to go to Vienna? No, to, pra to Prague. Prague. Yeah, so Bruno is yeah, the, yeah. the easiest to go. Call. Let's type Bruno. There we have a conference. Where? In Edinburgh. Edinburgh. Yeah, and we are going there Scotland. by hitchhiking. To Scotland? Yes. <laughs> okay. I have so many inputs. Yeah, yeah. I don't remember also names. <laughs> I don't remember your name. No, uh-huh. yeah. we remember you. We remember yours. well, <laughs> uh-huh. I'm George. George. George. Okay. I am Tola. I already forgot it. Uh, okay. I'm Anton. Easy. Cool. I win. he <laughs> always win with the name. ah, bastards. Uh, take this for our website. So this is where all the videos are. and uh, our videos. videos from our trip, from the with the pictures, with okay, blogs. Not many videos of me, please. Okay. <laughs> Таке морозиво в Чехії тут продають. Для мене так якось дуже непомітно пробігло кілометрів 200, е, поки ми їхали від кордону чувак офігенно кльовий насправді. Так, тобто Толік з е, водієм так щось заговорились англійською, а я взагалі випав з цієї розмови. От. Але дуже приємно, що ми об'їхали купу там всяких розв'язок незрозумілих. Ну. Тепер, власне, під Брно. Тут прямий кидок до Праги. Ну Він причому ще так каже, ну, це зовсім мені не по дорозі, ну окей, я вас підкину типу. Пофіг. Перший австрієць, якого я взагалі. Це Він грек. Просто живе в Австрії. Ну так, ну машина з австрійськими номерами. Так, давай хавать. Бля, воно вже тане, чувак, давай хавать. Блін, дивись, вообще. Дивись, там втривичся, пішов би ліг може навіть, але... А! Ми навіть рюкзаки поставили на картонку. Що, зерно смакує? Социальная защищенность. Що там далі, не пам'ятаєш? Пам'ятаю. Толик уже перевіряв, як там спать буде. На виїзді? Так, там на виїзді можна постояти зі знаком, але ми ну, так зрозуміли, чешські традиції не передбачають в автостопників. Варіант 2 травити е, водіїв тут або ходити по стоянці. Ага. Ну і варіант 3 це у нас, коли вже закінчиться час, то о 9 йти до далекобійників і проситись до них. Направо. Простите, пожалуйста. А вы не едете в правду случайно? А куди? Давай тут ловимо. Тут тут травим. Не хочу поки особливо коментувати, але скажу, як є. Коротше, від Чехії лишилось враження, що спочатку нас підвіз греко-австрієць, а тепер везе поляк. І, ну, і виручили нас в цьому моменті тільки знання польської мови, де ми підійшли до такої компанії з п'яти поляків, і дуже файно так мило поговорили. Ну і в результаті їдемо. Е, тут, в принципі не можна їхати, тому що є тільки сидіння для Толіка, а для мене нема. Але так чи інакше їдемо, і це головне. От, е, Чувак запропонував, що якщо що, то їдемо, але якщо буде штраф, то ми платимо. Ну, так трішечок почався, мені подобається. Да, Толік? Вообще круто. Так, так що чиські кілометри вони все рівно не такі страшні. Дякую. bardzo. Nie ma Ну to Polacy wszyscy nam pomagają. No wiesz, trzeba sobie pomagać. Tak? <laughs> Dobrej drogi. Dobrej drogi. Na razie. Стоїмо ми, значить, десь в Чехії, взагалі якось не, вал, не валить з машинами. Ну і сиджу, я тут чекаю чергову машину, бо як бачите, їх їх не дуже тут. то їжа якась, у мужика відчиняється багажник, я до нього підбігаю. День добрий. Чи, є, чи, їдете на, чи їдете на Прагу? Їду. Закриваю багажник, сідаю і звалив зараза. Ну я, ну, хто таке робить? Ну ну що таке, ну чеські водії, будь ласка, давайте ну, по-людськи, зупинятись, довіряти людям, а? Ребята, кохання спасе світ. Все, давай. Коротше, стаються такі моменти, коли процес автостопу більше нагадує брутфорс. Тобто ти думаєш над якимись ще новими ідеями і не знаю, способами знайти машину, які можна застосувати, але їх немає їх більше. А ця заправка більше тепер нагадує фільм Я легенда або там Ланголіри. Przepraszam, mówię panie po polsku. Chyba. E, nie, nie, jeszcze myślę. A tam e, w toalecie jest taka woda, jest szlang, czy to woda pitna? Nie pitna, ale i Można. tak nie wiem, kupitna. E, proszę? Wszędzie pitna, wszędzie pitna. Wszędzie, wszędzie wiem. A, dobrze. Mhm, dzięki. З заправки десь посеред Чехії це були Антон Толік, і наш проект untrainium.com. спонсором котрого є магазин Gargani.com. Якщо вам сподобався наш проект або це відео, ви можете пожертвувати на сторінці JustGiver на користь школи-інтернату в Мостищі. То наразі на добраніч. Ми йдемо в ліс спати, а вам такого побачить Зараза. Слухай, піти спать в ліс біля заправки, я excited. Так, зараз там ще через забори будемо їсти. Це ідея, яка не була реалізована ще з минулого літа. Коли пам'ятаєш, ми До речі, з Польщі. по, біля Познані хотіли. Так. Давай. Давай перший саундчек. Наскільки там шумно.